台湾食品台湖严选，严选出最具有代表性的好的台湾食品、台安品牌来做这个海内外的市场拓展与经营，你可以相信我们，好，你不会踩雷啊！哈。我的零岁到六岁是在我的故乡啊南投竹山的一所学校的福利社长大的，自小热爱美食。 所以我从零岁到六岁，我每天有吃不完的美食，好，那回首起来，这这个启蒙啊，非常的关键。然后踏入社会，哦，我的后半段是被调任到总经理办公室，那时候就是在办公室发展这个新的事业。当时是二零一零年前后，我发现台湾食品，包含大陆市场在内的海外华人市场，是具备相当大的能量。 我们台湾食品有引领华人这样的一个实力跟高度，所以这是一个当时的一个机缘。台虎能够帮品牌装上翅膀，那把国内外的行销这个工作交给我们，好，那我们我们取得一个长期永续的合作关系，蛮庆幸的就是说，奋斗了十年哈，好，我们有点成绩。 哦，也跟几个品牌建立的这样一个永续的合作关系。我想，一个一个创业的过程，哈，很重要的一件事情叫做有自我认知，也就是说，我们手边有多少资源，我们规模多大，我们战线，哦，可以拉到多长，我们可以用什么样的方式去发展，这件事情是能否生存永续的关键。 海外客户眼，我们就是扮演一个采购代理的角色。简单的说，我们的能量就是协助你，让贵公司持续可以取得台湾真正的好品牌、好产品。就如我们最近这三年的疫情一样，哦，免疫力是比较弱的，你怎么样让自己的生存能力哦一步一步的累积起来，然后再来环境自己在变，如何及时的调整自己，持续去适应环境？哦，我想这个在经营环境变化的过程中，我想我们。 做的还不错，好，基本上是这个样子。所以台湖食品开发已经定义了台湖的核心业务，也就是说，我们就很专注、聚焦在台湾食品的经营啊这个部分。好，那我讲严选两个字，代表的是对专业的自我要求。 我们既然宣告严选，那就代表我们肯定有这样的一个承诺，我们一定要找到的是，真的是台湾很优质、很棒的的食品，能够代表台湾的台湾食品台湖严选，你可以相信我们，好，你不会踩雷啊哈，我们会期许，好期许把这个台湖严选呢，好深化为我们自有的产品品牌，好，我想这是一个永续之道。